26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਗਈ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਕਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਗਈ ਦੂਸਰੇ ਸਟੈਪ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਐਮਐਲਏ ਕਈ 100 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ सौ आदमी लेकर है ठीक हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ क्या लोग पढ़ेंगे जिम्मेदारी थोड़ी शासन की होगी हम बातचीत करने के लिए तैयार था ऐसा नहीं होगा मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है कोई गिरफ्तारी नहीं होती ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਫੈਲਾ ਕੇ यहाँ से ये नारा नहीं जा सकता है खालिस्तान मुर्दाबाद क्या ये नारा नहीं लग सकता खालिस्तान का सवाल कहाँ से आ गया मुर्दाबाद लोग उसको घुसा रहे हैं इसमें आप लोगों की छवि खराब कर रहे हैं भाया आप जो है जो बात करना चाहते हैं वो नहीं करवाना चाहते खालिस्तान मुर्दाबाद और खालिस्तान जिंदाबाद की बात कहाँ से आ गई खालिस्तान कहाँ से आ गया ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਖੇਡ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ناکਾਮ ਰਹੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਭ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ